हे हेलो गैस क्या कर रहे हो आप लोग तो मैं आ चुका हूँ मैं लूसी घटिया से आवाज़ के साथ आपको फिर से सटाने के लिए तो आप भी रेडी हो सड़ने के लिए अगर मजाक की बात के साइड में रखिए तो अभी पबजी ने अपना नया नया मसाला लॉन्च किया है पबजी न्यू स्टेट जो कि अपना पबजी का नया वर्जन है कोई एकदम ऐसे टेक्नोलॉजी वाले मॉडिफिकेशन करके उन्होंने कुछ नया डाला है आया मुझे पता है कि सेम ही है लेकिन फिर भी अभी हम खेल के देखने वाले देखते हैं कैसा है सब कुछ कैसा है तो अभी मैं आपको फटाफट कर कुछ दिखाना कि स्टार्टिंग में लॉबी वगैरह कैसे होगी ये होगी कैसे होगी वगैरह वगैरह वगैरह तो आप देख लेना तो मतलब अभी मैं तो रॉयल पास तो लेने वाला हूँ नहीं तो उसका रिव्यू करके कुछ फ़ायदा तो है नहीं पैसा वगैरह हम डालने वाले नहीं है बस हम गेम प्ले इंजॉय करेंगे गेम गेम खेलेंगे मज़ा करेंगे तो उसमें आ, कुछ थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशंस है आ, स्टार्टिंग में वगैरह सब तो बाकी सब सेम ही है लॉगिंग वगैरह लेकिन जब मैं खेलने की ट्राई कर रहा था तो मुझे एरर आ रहा था कि अनेबल टू कनेक्ट सर्वर ऐसा कुछ एरर वगैरह आ रहा था लेकिन मैं सोचा भेज दो चार गालियाँ दिया फिर सोचा ठीक है बाद में ट्राई करता हूँ तो अभी मैंने जैसे स्टार्ट किया तो अभी चार तरह के इसमें मैप्स है मतलब चार तरह के गेम मोड है एक ट्रेनिंग मोड है एक ट्रोई ऐसा कुछ मैप है एक अपना एक एंगल जो थोड़ा मॉडिफाई किया गया है और एक है अपना टी का जो उसमें थोड़ा अलग सा मैप आया हुआ है सो so, अभी स्टार्टिंग में हम ट्रोई खेलते हैं ट्राई करेंगे कैसा है तो देखते हैं ये गेम प्ले बस मैं आपको कुछ लूटिंग फाटिंग वो फटाफट स्किप करके दिखाऊंगा आप जितना मैं गेम खेला हूँ बाद में हक दिया क्योंकि इसमें मैंने सेटिंग वगैरह को ज़्यादा की नहीं थी मैंने जायरोस्कोप भी हक रहा था सब सब कुछ उल्टा पुलटा हो रहा था और इसमें प्रॉब्लम आया था मेरे को गेम खेलते वक्त बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया था मेरी गांधी फट गई थी लेकिन फिर भी मैंने वैसे तो काउंटर करके ही लिया लेकिन उसी प्रॉब्लम की वजह से मैं मरा रिकॉर्डिंग करते वक्त मरा तो वो प्रॉब्लम है ये कि जैसे अभी आ, हम लोग आ, क्या बोलते हो जैसे अभी हम लोग फायर करने के लिए जाते हैं एनिमी की तरफ तो उसका एंगल चेंज हो जाता है या टीपीपी का एंगल चेंज हो जाता है देखता हूँ अभी कैसे देखता हूँ अभी कैसे चेंज हो जाएगा जैसे मैं इधर आया मारने के लिए ये देखो ये इसको ओपन करने के बाद नहीं वो जब ऑफ होता है तभी अब टी पी पीछे मारने का ट्राई करते हैं ना क्रॉस ऐसे करते हैं जैसे करते वक्त बराबर इसे देता है बराबर तो इसका मैंने सॉल्यूशन निकाला है तो उसकी वीडियो मैं अपने आई कार्ड में दे दूंगा तो आप ज़रा देख लेना वहाँ पे अगर आपको भी सेम इशू आ रहा होगा तो फिर आप वो चेक कर सकते हैं तो यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड है बस ट्रेनिंग ग्राउंड में क्या ही होगा सब गन्स वगैरह है उसमें और कुछ नहीं बस थोड़ा मॉडिफिकेशन किया हुआ है और इसमें जो नई नई कार्स एड हुई है ना वो इलेक्ट्रिक वो कार है आई थिंक मतलब उसका इंजन का आवाज़ तो इलेक्ट्रिक कार जैसा ही आता है तो वो मुझे एकदम सही सही बात लगी और इसमें और एक अच्छा सा मोड आया हुआ है कार की इसमें अपने को अभी पहले कैसे करना पड़ता था लॉन्ग ड्राइव पे मतलब लॉन्ग ड्राइव पे मतलब इधर जाना है मैप में तो अपने को वो फॉरवर्ड का बटन मतलब इग्निशन का बटन दबा के रखना पड़ता था कार के लिए लेकिन इसमें अभी ऑटो इग्निशन का बटन आ गया है कार में जब बैठेंगे तो इसमें आता है कि मतलब अपने को दबा के रखने की ज़रूरत नहीं है ऑटो इंजन ऑटो मोड का कर दिया तो बस वो एक्सेलरेटर ऑटोमेटिक करता रहेगा अपने को सिर्फ हैंडल करना है सो so, वो मुझे बहुत अच्छी बात लगी बाकी सब गन्स वगैरह तो नॉर्मल सेम ही है बस एक चेंज आया गया है स्क्रीन का स्क्रीन में आपको एक बहुत अच्छा सा चेंज दिख रहा होगा कि अपने कैरेक्टर के बाजू में अपनी गन की गोलियाँ कितनी है वगैरह वगैरह सब एनिमेट दिखता है वो वो भी मुझे एकदम करेंगे तो यहाँ पे ऑटो का ही ड्राइव आ रहा होगा ऑटो का बटन आ रहा होगा प्लेइंग ग्राउंड का हो गया वो नॉर्मली था सो so, अभी हम टी uh, का मतलब ये टी का मोड आया है एक ही मैप है इसमें वो हम देखते हैं इसमें मैं छोटा सा गेम प्ले मतलब इसे मैं डाल रहा हूँ आप देख ही लो अभी मैं अपनी आवाज़ बंद करता हूँ लेकिन उसके पहले एक और बात बतानी थी कि इसमें मैंने सोलो का ऑप्शन देखा है और स्कोर का ऑप्शन देखा है मैंने मेरे को अभी तक इसमें डुओ का ऑप्शन नहीं आया मेरे ख्याल से निकाल लिया होगा सोलो और स्कॉड यही दो ऑप्शन दिखे फिलहाल के लिए तो अपडेट में आएगा तो पता नहीं बस यही है तो अभी ये एंगल का मैप आ गया है हम लोग अभी इरेंगल में खेल रहे हैं मैप तो मुझे सेम ही लग रहा है कोई भी मुझे ऐसे अलग से चेंजेस तो नहीं लग रहे सब सब सब सेम ही है विजुअल मैप में चेंजेस मैप में चेंजेस नहीं है लेकिन विजुअल चेंजेस बहुत सारे घर वगैरह सब बदल गए उसके डिज़ाइन वगैरह बदल गए तो सब सब बहुत सारे चेंजेस हो गए और आप एक चेंज विजुअल चेंजेस आप ये भी देखेंगे कि अभी जैसे हम कूद रहे वैसे वो प्लेसेस के नाम कोचिंग के वगैरह वैसे के वैसे ही तो वैसे हम लोग को दिख रहे हैं वो डिसेपर नहीं हो रहे वो काफ़ी अच्छी चीज़ लग रही है मेरे को तो ये भी सही बात है तो अभी हम कोचिंग के मिलान कर रहे थे मेरे को लगा कि हॉट ड्रॉप होगा लेकिन फिर भी लेकिन लेकिन मुझे पता था कि अभी अभी गेम लॉन्च है तो बहुत ही होंगे तो मैंने सोचा कि घुस घुस के मारेंगे बस और कुछ नहीं दो चार किल करके ख़त्म कर देंगे गेम प्ले स्टार्टिंग इसी वीडियो के लिए तो बस मैं इसे घुस घुस के मारा फिर भी मेरे को ऑलमोस्ट खगा दिया था लेकिन फिर भी मैंने काउंटर कर लिया मतलब मैं अभी आपको बाद में बात करता हूँ एंड में वीडियो की सो so गाइस uh, अभी इस वाली वीडियो के लिए इतना ही आप आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और uh, अगले वाली वीडियो में अपना मैं वॉइस इंप्रूवमेंट ज़रूर करूँगा सो so, uh, अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना शेयर कर देना वीडियो को तो अभी हम मिलते हैं अपने अगले वाली वीडियो में तब तक के लिए thank you take care and bye bye